Dois, Yeah. أنا قادم وقت القفز طيب. اطلع انت عدو في منطقة تولد المدافعين Please plant the spike. من الأعداء في بي. سأعالجك. تبقى عدو واحد. عديمة الجدوى تماما سأدخر منحها لا بأس سأشتري أنا قادم you have one of scans هذا لن يتكرر come be come be guys come be come be on my way بعض حجب الرؤية اسمعوا السبايك نعم، <laughs> آه، نعم، لا بأس احذروا هنا صمتا عدد من الأعداء في بي تبقى عدو واحد لا بأس بأس لا بأس فلنفعلها مجددا نعم يمكنني الشراء من أجلكم ماذا تريدون؟ عدو واحد لقتل سبايك في B كان قتالا جيدا أذيل انتهيت لا توجد شحنات. أيمر أيمر أيمر أيمر أيمر. سيخافون. آخر لاعب باق. سبايك. عرفت كم هي مضجرة عملية علاجي سأشتري لا بأس ذاهب إلى سي لا توجد شحنات احذروا هنا هنا أنا قادم أنا قادم هذا لن يتكرر أرواحهم هذا لن يتكرر للعلاج عدو في اي سأعالجه شكرا أعيد التلقيم بقى عدو واحد إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة لا بأس شكرا لا بأس مرحبا مرحبا هذا لن يتكرر هذا لن يتكرر الشراء من أجلكم ماذا تريدون؟ يمكنني الشراء من أجلكم ماذا تريدون؟ ما المطلوب؟ هيا فلنذل لا بأس هذا لن يتكرر حمقى شكرا لا بأس القدرة الخارقة جاهزة رصد عدو في أعيد تلقيم تبقى عدو واحد لهم وستلاحقهم نعم يمكنني الشراء من أجلك أحتاج هذا ما المطلوب؟ هذا لن يتكرر لا بأس هذا لن يتكرر أنا قادم عليك بحوزتي من التالي؟ تموتوا أريد سلب حياتهم لا, لا نعم. حياتكم يمكنني الشراء أحتاج هذا ماذا تريدون؟ هذا لن يتكرر أحتاج مساعدة لا لا توجد شحنات Atlas Pike VA. Take this spike. El Bulbosa. Old, why not use your old? أن تتوخى أحتاج هذا لا هذا لن يتكرر الزموا الصمت سأدخر لا بأس سننطلق نعم أنا قادم سأقطع أنسجة المكان فخ عليك به سأتولى الصدارة Don't take it or سبايك في اي تبقى عدو واحد سيد السبايك بحولك هنا ازرعوا ال Spike وحي القفز انا قادم أعتذر مسبقا إذا قتلت كل الأعداء أعيد التلقيم فلا أجيد المشاركة لا سأدخر لا بأس القدرة الخارقة شبه جاهزة القدرة الخارقة شبه جاهزة هذا لن يتكرر وقت القضاء أنا قادم الانفاخ أعيد الطلق هنا لا توجد شحنات لن يموت حلفائي لم قدمي يخاف عدو هنا تبقت ثلاثون ثانية جولة في الشوط سلاح هنا سأدخل شكرا لا بأس سلاح هنا مرحبا سلاح هنا لا بأس أريد أن أفجر شيئا آخر لاعب باق They're on spike. Yeah, nothing I can do probably. Blind and kill all. تبقت 30 ثانية Ah, nice try. Nice try. تبديل الجبهات يتذكرون إنهم مجرد بشر يمكنني الشراء من أجلكم ماذا تريدون؟ سأدخر لا بأس سأشتري أحتاج هذا لا أريد سلاحا الزموا الصمت انسحبوا ذاهب إلى سي مرحبا القدرة الخارقة غير جاهزة لا لنراقب معاناتهم هناك نعم سأقطع أنسجة المكهولة أسلب البصر احذروا هنا سأتولى الصدارة آخر لاعب باق مات أحدهم تقطع عدو واحد سقط ثلاثة لم تتعطل أي من معداتي بعد هل لا تحتفل بذلك؟ سلاحا سلاحا هنا أنا قادم أنا قادم سلاح هنا فلنحدث بعض الفوضى نعم أنا قادم دي دي دي زرعت ال Spike لا توجد شحنات آخر لاعب باقي لا تتوقفوا عن القتال يجب المتابعة حتى ولو تبقى واحد من الحلفاء على قيد الحياة سأدخر لا بأس لا توجد شحنات لا توجد شحنات نعم لا بأس أنا قادم القدرة الخارقة غير جاهزة سوف أصبح كابوسهم نعم شكرا سأقطع أنسجة المكان yeah. آخر لاعب باق زرعت السبايك What the hell are you doing, man? They're B-side. قيادتي الشاملة وسأنجو بحياتي لا توجد شحنات تقدير لاعب باق سقطت سبايك سيخافون أنسجة أبعاد المكان مهترئة هنا سأمزقها للمرور عبر توجد شحنات وصلت لسبايك في اي وصد عدو في اي السبايك في اي قنبلة ستنفجر الشفقة تبقى عدو واحد آخر لاعب باق What are you doing? Go to the spike. What is this idiot? تبقت ثلاثون ثانية. لا توجد شحنات. Atlas Pike. Hey, hey, hey. Aim up. Nice, Just a لنهاجم أولا فهذا أفضل من اضطرارنا لا بأس مرحبا لا بأس بأس نفوز وننجو نعم أنا قادم أنا قادم سأقطع أنسجة المكان فخ إيه. رصد عدو هنا Yeah. إيه. أنا قادم سقطت السبايك تبقى عدو واحد لا بأس اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيدفعه البقية شكرا مرحبا القدرة الخارقة غير جاهزة القدرة الخارقة غير جاهزة أنا قادم أقتل الجميع وقت القفز أنا قادم فخ من التالي؟ رصد عدو أنا قادم رصد عدو في بي هنا رصد عدو في بي آخر لاعب باق حان الوقت لادخار الدعم أريد سلاحا هذا لن يتكرر لا توجد شحنات أحتاج مساعدة لا أراقب هنا سننطلق نعم خطط السبايك في بي واحد آخر لاعب باق وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن.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 لا توجد شحنات سلاحا لا بأس سأقطع أنسجة المكان ماني الاستسلام قنبلة ستنفجر سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق ظلالي فهي سوف تخفيكم لا, لا توجد شحنات لا انسحبوا انسحبوا سأقطع أنسجة المكان قاتلوا نعم الفوز أعرف ما يجب إنجازه لا لا توجد شحنات وقت القفز القدرة الخارقة جاهزة حاولوا تجنب الموت القدرة الخارقة جاهزة سأتكفل بالأمر ذاهب إلى أي ذاهب إلى أي لا هنا أحتاج للعلاج لأجلك شكرا رصد عدو في أي أنا قادم سقطت السبايك في أي لا بأس تبقى عدو واحد الجبهات الوقت الإضافي فتلك هي لحظة ضعفهم لا بأس بأس وقت القفز الخارقة جاهزة سأعالجك شكرا ماذا حال لسبايك لدينا؟ تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في B. ال Spike بحوزتي هنا انتهى الأمر تبذيل الجبهات أنني لم نقطة الفوز سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافيا لا بأس نعم لا بأس ارتحت الزموا الصمت سأقطع أنسجة المكان القدرة الخارقة غير جاهزة سقطت لسبايك في منطقة المهاجمين باق تبديل الجبهات الوقت الإضافي لا سأسترد ما يخصني نعم أنا قادم القدرة الخارقة غير جاهزة يلزم الصمت سأقطع أنسجة المكان المحتالة قتلت لا بأس سقطت لسبايك في A Jonah. تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد جاهزة جوز up. Fast, trying to go plant. Right now. She is behind you, woman. But go. Plant whenever you want. Plant, plant, plant, plant, plant. Oh man, smoke. Everywhere. Okay. اوكي اوكي Omen, you need to smoke, bro. You need to use your shot steps. You need to blind them. You need to teleport with your ultimate. سلب البصر رصد عدو جديد لن تكونوا ندا الرؤية أنت أنت أنت, تبديل الجبهات نقطة الفوز لكنهم لا يستطيعون حتى إدراك معنى الألم الحقيقي لا بأس نعم إلزام الصمت أنا قادم لنلعب بحذر فلنحدث بعض الفوضى الزموا الصمت Hey, go away. Wait for us. Huna. Sakatat le spike fi A. Yeah. Lava. تبقى عدو واحد سقطت السبايك ريز وير ار يو يور نوت ذير جو فاز المدافعون